assalomu alaykum assalomu alaykum kanalimiz a'zolari mana xudo xohlasa keyingi zakasimizni ham olib kelib o'rnatdik bu yerga 3 dona eshik o'rnatdik derazasi yo'q ekan eshik eshikni faqat o'zini deydiganlar eshigimizni kvadrati ozgina qimmat romi bilan bo'lsa romi bilan shu 650 yuz ming so'm eshikni o'ziligi uchun kvadrati 700 ming so'm yuradi siz faqat romni qildiraman desangiz rom kvadrati olti yuz ming so'mdan yuraveradi qo'y ana shu olti yuz ellik ming so'mdan aytganimizdek zamog'imiz ana shu yaxshi zamog' oynalar germetiklangan ichkaridan ko'rsatamiz mana oshin moshiqlari ana shu yaxshi oshin boshiqlar uchtadan mana ichkari ko'rinishimiz oynalar kiraylangan уже qiynalab qatr bo'ldik vodiy bo'ylab olib borish o'rnatish ustanovka ichida hozir buni biz e, samarqand buxoro xiva hamma tomonga o'sha yo'lga qo'ydik u yoqqa dastavkamiz bor olib borib o'rnatishimiz hali yo'q endi xudo xohlasa uni ham yo'lga solamiz hozircha dastavka bor ana shu o'zbekiston bo'ylab xudo xohlasa vodiy bo'ylab olib borish o'rnatish uстановка ichida manzilimiz ana shu andijon boshi mana bu akamiz ham biz umuman tanimagan ko'rmagan telefon ana shu youtube orqali ko'rdi istadi e, youtube orqali telefon qildi e, uydagilar nomerini berdi kelib o'lchab qo'yib berdik bu yer asakani qayerda tog'a asaka kuchgan asaka yuqori markavus ha asaka mana eshitdinglar asakani ana shu yuqori markavus degan yeriga o'rnatdik mana uch dona eshik ekan hali nariyalarda ham uyi bor ekan hozircha uchtasini o'rnatib turdik mana mana bu yoqlarda akvaplas qildirgan ekan mana bu yoqlarida mana ponni nariyalarda yana uyi bor ekan ularni endi qo'yamiz ekan hozir bu yoqqa uch dona eshik qo'yib berdik mana xudo xohlasa hamma yoq ichida olib kelish o'rnatib ustanovka shu bunga glasовый lak sepganmiz bu glasовый ham juda zo'r turadi yoltirlab turadi namlab latalab bemalol artaveradi endi puliga keladigan bo'lsak ko'pchilik eshikni kvadrat tushunmayapti eshikni narxi nech bo'ldi deyapti misol razmeriga qarab bir million yetti yuz ming so'm sakkiz yuz ming so'm to'qqiz million ikki milliongacha chiqaveradi razmeri balandroq bo'lsa ikki million bo'ladi bu eshiklarimiz donasi bir million sakkiz yuz ming atrofida tushdiyu adashmasak shunaqadan o'rnatdik mana shu hamma yog'i ichida olib kelib o'rnatib beramiz agar romi bilan bo'lsa sal arzonlaydi eshik roma yo'qligi uchun ana shu jitcha kvadratimiz balandroq chiqadi sababi sababi eshikka material ko'proq ketadi zamolarimiz qimmat romda unaqa narsalar yo'q mana xudo xohlasa garantiya beramiz manalar chang mana changlarni olib borsak ketadi mana olib kelib o'rnatib berdik xudo xohlasa telefon nomerimiz asha to'qson birlik to'rt yuz yetmish besh nol nol o'ttiz uch vodiy bo'ylab borib o'rnatib beramiz xudo xohlasa ana e, samarqand buxorolarga dastlabkasi bor yetkazib beramiz o'rnatish yo'q shu narxni ichida xudo xohlasa e, avvalambor xato kamchiliklarga uzr so'raymiz yoqsa layk и подписка qilib qo'ysanglar videolar birinchidan yangi yangi video chiqarganlarimiz xudo xohlasa borib turadi ko'rib turasizlar